Content creator, creative designer au mjasiriamali wa aina yoyote ile, ni muhimu kuwa na tools mbalimbali ambazo zinakuwezesha wewe kumanage na kupata picha halisi ya biashara yako inavyoenda kila siku. Kuna tools nyingine ambazo pia ni organization ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili labda kupata au kuandika idea zako unazozipata, kufanya research pamoja na kuorganize, na wakati mwingine kuandika script kama wewe unafanya content, ili kuweza kurekodi video pamoja na kushadow video, uh, video yako itaenda live lini na kufuatilia maendeleo ya video yako kwa maana ya analytics. So program kama hizi unaweza ukatumia Notion. Notion ni software ambayo mimi naitumia sana katika kuorganize na kuandika karibu kila script ya video zangu so unaweza uka check out Notion, ni free kabisa, unaweza uka enjoy na wewe kuitumia. Lakini tool nyingine ambayo ni muhimu sana na tutaizungumza siku ya leo ni namna gani ambavyo unaweza uka manage income zako, kujua kwamba mwezi huu au leo nimeingiza shilingi ngapi, nimetumia shilingi ngapi, na maendeleo ya biashara yangu yakoje, mwezi huu nimeingiza kiasi gani na nimetumiaje, na matumizi yangu yakoje, na nimepata nini na nini kimebaki, kwa kutumia shiti moja tu ambayo ni very simple ndani ya Microsoft Excel. Of course ni muhimu kwa wewe kama unaendesha biashara yako unafanya kitu chochote kile ambacho uh, kinakuingizia kipato, kujua namna ya kumanage kitu hicho kwa kutumia simple step, na wakati mwingine kuwa tu na device au simu yako ya mkononi na ukaweza kumanage vizuri kabisa bila kuhitaji system au mfumo mkubwa ambao wakati mwingine utakugharimu pesa nyingi sana kuweza kuutumia. Naitwa Joel Kadaga, mimi creative designer Uh, napenda nikukaribishe sana katika chaneli hii. Kama hii ndo mara yako ya kwanza kabisa, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Karibu tena wewe ambaye umekuwa ukitembelea na kujifunza kupitia chaneli hii ambapo tunajifunza mambo mengi yanayohusiana na videography, photography, graphic design pamoja na masuala mazima ya technology so leo nitashare na wewe experience yangu katika matumizi ya software mbalimbali ikiwemo microsoft excel ambao unaweza ukatumia shiti moja tu kumanage biashara yako na kujua picha halisi ya kinachoendelea kwenye biashara yako kwa siku wiki hata mwezi mzima hata mwaka kwa kutumia shiti moja ambayo ni rahisi sana kuimeneji hata kama hauna utaalamu wowote wa masuala ya kibiashara au matumizi ya microsoft excel kwa kiasi kikubwa by the way kama utapenda kutumia sheet hii nimekuwekea link katika description hapo unaweza ukabonyeza link hiyo ili nawe uweze kupata sheet hiyo uweze kuona namna gani nao unaweza ukaiedit au ukatumia sheet hii kama ilivyo kuweza kumanage income expenditure pamoja na kila kitu kinachoendelea kwenye biashara yako kwa katika mfumo wa mapato so bila kupoteza muda tutaenda kuangalia sheet yetu moja kwa moja namna ambavyo inatumika na ina vitu gani vya msingi So hii ni shit ambayo iko ndani ya Microsoft Excel. Uh, ukiangalia chini kabisa hapa kuna miezi, so unaweza ukazitengeneza kwa miezi. Kwa mfano hapa imeanzia Juni, Julai, Agosti, Septemba, Oktoba, Novemba uh, pamoja na Disemba. So unaweza kuongeza pia hata kuanzia januari tena mpaka utakavyotaka wewe kulingana na matumizi yako yanavyokuwa so tukianza huku juu uh, hii shiti unaweza ukaona ina day ina date na huku juu kuna uh, collection za revenue zako kwa, kwa mfano hapa day ni siku kwa mfano mwezi huu uh, turudi kwenye mwezi wa kumi hapa ukibonyeza hapa chini utaona uh, oktoba mwezi huu tarehe moja ni Saturday eh, imedondokea Jumamosi. So utakachofanya kwenye Saturday hapa, unaweza ukaona kwenye upande wa deti inaonyesha tarehe moja Oktoba tarehe mbili Sunday hivyo hivyo mpaka tarehe thelathini na moja ya mwezi huu. Kwa hiyo hii ni shita ambayo unaweza ukatumia kumanage income yako kwa mwezi mzima na kujua nimeingiza shilingi ngapi na nimetumia shilingi ngapi na kwa sasa nina shilingi ngapi, so biashara yangu inaendaje, niboreshe wapi au nini nifanye niweze kukuza zaidi mauzo yangu so ukiwa kwenye dei hapa hapa kwenye uh, deti lakini hiki ni kipengele sasa cha income zako so kama unafanya biashara lazima kuna njia za malipo ambazo zinatumia kupokea pesa ko kama unapokea kwa mpesa mi nimetoa mfano unaweza ukawa unapokea kwa, kwa mpesa au kwa crdb bank kwa nmb keshi so hapa ni toto kwa kwa mfano kama tarehe moja ulikuwa kwenye biashara yako unafanya mauzo kwenye Mpesa ukauza labda elfu kumi. Kwa hiyo utaandika hapa baada ya kumaliza kufunga hesabu zako unasema leo nimeuza elfu kumi. So ukiandika tu elfu kumi hapa ukainta Kinachotokea ni kwamba hii itajumlisha kwenda huku, toto itaonekana leo Mpesa e, toto ni elfu kumi lakini hii inajumlisha kwenda chini. kwao mauzo yako yote ya Mpesa kwa mwezi mzima yatakuja kuonekana chini hapa kwenye toto. Kwa hiyo ah, hapa kuna kitu kingine inabidi tuje tukiweke. Yes, hii hapa ni toto, kwa hiyo nitaomba nifute hii, alafu hapa tutaandika toto by the way hii ni formula imetengeneza ni nikashiti ambayo kanachukua muda kidogo kukatengeneza so kama una knowledge kidogo ya excel unaweza ukakatengeneza mwenyewe lakini unaweza ukafuatisha pia hii kama hauna ujuzi Kwa hii hapa ni toto ya mauzo yako wewe kwa mwezi mzima ya M-Pesa. Kwa kama ni mfano Kwa kama sikio crdb hujauza unaweza ukaruka unaweza ukasema ni MB nimeuza elfu Kwa hiyo utaandika hapa elfu kama hivi halafu cash labda nimeuza laki moja yes laki moja kama hivi kwao mwisho wa siku utakuja ugundua kwamba kwenye mpesa kama uliuza elfu kumi ukauza elfu kumi na tano nmb na mwisho wa siku ukauza laki moja kwenye keshi jumla utakuwa umeuza laki moja na ishirini na tano na pia hii inajumlisha kushuka chini kwa maana kwamba itakapofika tarehe thelathini utakuja kujua kwamba mwezi mzima umeuza shilingi ngapi kwa, kwa mfano tarehe mbili hujauza tarehe tatu ukaja ukauza eh, elfu tano labda e, na hapo ukaja ukauza elfu kumi Eh, siku hiyo labda ukuuza NMB ukauza keshi elfu saba mfano so itaonyesha hapa mauzo ya siku hiyo ni elfu ishiri na mbili kwao jumla ya mauzo yote kwa wakati huo mpaka ah, siku hiyo ni laki moja saba jumla ya mauzo yote na keshi umeuza hii hapa uh, ah, nmb umeuza hii hivyo hivyo kwao labda tarehe kumi na tano mfano na yenyewe labda umeuza laki moja siku hiyo labda hukuuza sehemu nyingine yoyote mi nimeandika elfu kumi <laughs> meandika milioni moja yes uliuza laki moja kwao itaonyesha hapo uliuza Kwa jumla ya mauzo yote labda mwezi mzima mpaka unafunga labda ni hii hapa pesa yako laki mbili lakini sasa Uh, tunataka labda tujue income yako yote ya mwezi mzima ni shingapi hapa chini kuna opening Kwa hizi ni hela au kiwango cha pesa ambazo unakuwa unaziandika kila unapofungua mwezi. Kwa hizi ni ulizofungia mwezi uliopita. Kwa mfano, hapa tukija kuangalia mwezi uliopita balance inaonekana huku kwa ulizofungia huku mwezi uliopita ndizo ambazo zitakuwa ziandikwe mwezi huu. Kwa kwa mfano tunasema mpesa mwezi uliopita ulifunga labda na elfu mfano, alafu hapa ukafunga na elfu tano elfu hapo ulifunga na elfu keshi labda ukufunga na kiwango chochote cha pesa. So kitakachotokea ni kwamba ukija kwenye huu upande wa out sasa ukishuka chini kabisa hapo utaona balance. Kwa hapa ni balance ya pesa zako zote wewe zilizoingia kwa mwezi mzima kabla ya matumizi. Kwa hiyo kwenye Mpesa tutategemea kwamba tupate laki moja na tano kwa sababu ulikuwa na laki moja na kumi na tano uliouza mwezi mzima, lakini ulifungua na elfu arobaini. Kwa hiyo ikijumlisha hii na hii ndio unapata pesa hii hapa ambao ni ya mwezi mzima. Lakini ukija kwenye CRDB pia umeuza 15 Tunaona kwamba ulifunga mauzo elfu kumi kwa mwezi mzima, lakini hela uliokuwa nayo kabla ya kufungua hesabu ilikuwa kwanza mwezi ilikuwa ni elfu Kwa ujumla una elfu na Hivyo hivyo keshi pia ina, itaonyesha uh, total amount ya pesa ambazo uliziuza, kitu kama hiki. Sasa tuangalie kwenye hichi kipengele cha out hizi ni hela ambazo wewe unazitumia au zinatoka nje. Kwa vile vile hapa kuna dei, kuna deti, lakini kuna amount ambayo inatoka. Kwa unaweza ukawa unafanya matumizi, umeenda umetuma hela kwa ajili ya kuchukua mzigo au umelipia bills au umefanya kitu kingine chochote. Kwa huku sasa itaonyesha, je, matumizi yako unaofanya umefanya kwa M-Pesa, CRDB, NMB au cash. So nimeweka mfano, kwa unaweza ukaweka chochote ambacho wewe unataka ukiweka Kwa kwa mfano kwenye M-Pesa tunasema bwana, nilitumia elfu ishirini elfu ishirini hii hapa toto ishirini nilipa labda maji au nilipia umeme kwao utaweka hivi maelezo huku mwisho kwao siradb sikufanya matumizi yoyote sikufanya matumizi yoyote sikufanya kwao labda tarehe thelathini pia nikafanya matumizi labda nikalipa elfu hamsini E, baada ya kulipa elfu hamsini huku mbele inabidi uandike description ilikuwa nini labda nililipa kodi kodi ya jengo labda la biashara. Kwa hiyo huku unakuwa umeweka description ya kile ambacho umefanyaje, umetumia matumizi hayo. Kwa ujumla collection yako yote baada ya matumizi kwa mwezi mzima utaona kwamba ni shilingi laki mbili na arobaini na mbili. Kwa hiyo ndio hela ambayo unajua kabisa sahizi kwenye akaunti yangu au kwenye akaunti zangu zote hela yangu nilionayo ni hii hapa. Kwa sasa naweza nikapanga mipango ya kwamba mwezi huu sasa nifanye expenditure moja mbili tatu, au kama ni mzigo dukani nilete moja mbili tatu very simple kwa kutumia step kama hii ambayo haikuhitaji ujuzi mkubwa ukujua hesabu au kujua mambo mengi ambayo wakati mwingine watu wengi hatuna uelewa mkubwa kwa unaweza ukatumia njia hii ambayo ni simple ukamanage income zako zote na ukajua expenditure ulizozifanya lakini bado una nafasi ya kuweza kwenye kwenye kwenye kwenye toto hapa unaweza ukaandaa shiti nyingine ya excel ambayo itakuwa inaeleza kuhusiana na matumizi yako ulivyoyafanya ili mwisho wa siku uje ujue picha kamili ya namna matumizi ulivyofanya lakini hii inakupa overview ya biashara hata kama umemwachia mtu anaendesha biashara anaweza akashare na wewe hii kupitia google sheet kwa kila siku akiwa anajaza jioni anakutumia wewe. Kwa hiyo wewe unaweza kujua kwamba ah, leo nimeuza shilingi ngapi, eh, mpaka saizi nimeusha, tulipe kodi au tufanye kitu fulani chochote ambacho kinaendelea kwenye biashara yako, au ni, ni pay bills fulani au nifanye matumizi fulani, ukiwa unajua kabisa kwenye akaunti kuna shilingi ngapi, kuliko kwenda kibububu kwa kukisia, kwa sababu hii inakupa actual amount ambayo uko nayo, hata senti inakuwa haipungui. Kwa hiyo unakuwa unajua kiwango cha pesa kilichopo kwa wakati huo, na kama ni matumizi, je, unafanya matumizi gani kwa ajili ya malengo gani, ili kuweza kurahisisha au kufanya biashara yako iweze kuendelea mbele au iweze kukua zaidi. Kwa hiyo hiyo ni njia rahisi zaidi ya wewe kumanage biashara. Nimekuambia kwamba nimekuwekea uh, link katika description hapo, unaweza ukadownload na wewe ili uweze kwenda kujaribu kuitumia shiti hii na uone kama inaweza kusaidia wewe kuongeza productivity, kwa sababu hii itakupunguzia muda mwingi wa kukaa unajifikiria na unapiga hesabu ndogodogo ambazo wakati mwingine zitakupotezea muda na kupunguza wewe uzalishaji wako na muda mwingi. So nitapenda nione maoni yako hapo chini, kama video hii imeweza kuwa na msaada au imekusaidia kwa namna yoyote ile, lakini kama na swali pia lolote unaweza ukauliza, tukajumuika pamoja katika sehemu ya comment, na mimi nitafurahi zaidi kama utafanya hivyo. Kama kuna video nyingine unatamani tuweze kujifunza, unaweza kuandika komenti yako hapo ili tuweze kuandaa na tuweze kujifunza kwa pamoja. Lakini leo niliona tuweze kushare kitu kama hiki hapa ambacho ni muhimu sana kwa wewe kama unarani biashara au unafanya shughuli yoyote ile ya kuingizia kipato, hata kama unalipa mshahara unafanya nini, unaweza kumanage hivi na kujua namna matumizi yako yanavyoenda, very simple, bila kutumia nguvu nyingi. Uh, unaweza kunifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii Instagram natumia Geo Media Group Facebook pamoja na Twitter, lakini pia usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kuendelea kuenjoy mafunzo mengi ambayo yatakuja kupitia chaneli hii. Lakini pia unaweza kutembelea katika website yangu ya www.joelmediaeducation.com ambako pia kuna mafunzo mengi ambayo unaweza ukajifunza hasa kuhusiana na masuala ya graphic design. Kuna kozi mbalimbali ikiwemo kozi ya Adobe Premiere Pro kwa ajili ya video editing na kozi ya Adobe After Effects kwa ajili ya masuala ya motion graphics. Bila kusahau masuala ya graphic design, kuna kozi ya Adobe Photoshop, kuna kozi ya Adobe Illustrator, lakini kuna kozi ya misingi ya design, fundamentals of design, ah, na kuna singi, uh, kozi nyingine ya mambo matano wakati unajifunza graphic design. So unaweza kutembelea katika website hiyo ukaenjoy na kujifunza zaidi. Mimi sina la ziada. See you next time.